Enemy chat is low. Good job, thank you. Sage, can you heal? وصلت لسبايك تي بي سقطت أرضا لأجلك فيرس تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق أضع الحارس تبقى عدو واحد سقط المدفع أداء رائع اضطررت للتركيز للحظات فلنهاجمهم تبقى عدو واحد أسلك البصر Welcome back, guys. تقنياتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم 大东西。 أطلقت قنبلة سرب آخر لاعب باق أطلقت قنبلة سرب أداء رائع Good job guys لقد تحول كابوسهم إلى حقيقة أحتاج هذا أحتاج هذا هل تشمون رائحة خوفهم؟ سقطت السبايك في A عذرا يا صاح آخر لاعب باق تعود ثانية تبقى عدو واحد ثلاثي السبايك بحوزتي يس <laughs> good أظننتم أن بمقدوركم المقاومة؟ Thank you جميل جرت الأمور على خير ما يرام حسنا لننفذ ذات الخطة هذه المرة فأصبحوا كابوسهم Rotate. فقط واحد لأجل سبايك لدينا سقطت أيوة. السبايك في منطقة المهاجمين حصلت على السبايك ابتعدوا عن طريقي آخر لاعب باق آه. تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية يسخر الجميع من الكفاءة الألمانية <laughs> واصلوا سخريتكم وأنتم تستخدمون عتادي Let's go B and I will ult تم نشر الساتر بدأ العد التنازلي تم نشر الساتر عدد من الأعداء في Nice. behind me يجدر بكم مجاراتي ظلال متحركة هل تنهضوا؟ بقى عدو واحد أعيد تلقيم سعدت بمعرفتكم جميعا ولا تنسوا مسح ملفاتي الشخصية هل يحتاج أحد أي شيء؟ هل يحتاج أحد أي شيء؟ كيان واحد تم نشر الساتر ظلال Jet is close to me. Elbow. لن يموت حلفائي تبقى عدو واحد آه. أضع الحارس ظلال متحركة أعطى عدو واحد مثالي فلنقضي على هؤلاء الحمقى هل يحتاج أحد أي شيء؟ تلقيم معا نعم. تم نشر الذاكره سقطت لسبايك في الوسط فلتنهضوا السبايك بحمله تبقى عدو واحد On ramp to A. فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية